सब्सक्राइब करिए डिजिटल इंडिया चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल इंडिया चैनल में दोस्तों इस बार सीएससी ने नई सर्विस चालू की जिसका नाम है इफको जी हाँ दोस्तों सीएससी ने नई सर्विस चालू की जिसके माध्यम से सभी वाई e किसानों को खाते में बीज दे सकते हैं और जो कि भी जो और जो कोई भी उनकी सेवाएं वो अपने सेंटर पर दे सकते हैं इस सर्विस का सभी वाई e कैसे उपयोग करें इसके लिए सभी बीएलवाइयों e को ये वीडियो सूची लेकर लास्ट तक देखनी होगी तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप सबसे पहले आप अपना सी पोर्टल खोलेंगे सी पोर्टल खोलने के बाद दोस्तों आप ये रहा इसको इसके बारे में आपने सुना तो होगा इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये नई टैब खुल जाएगी ये टैब खुलने के बाद दोस्तों आप इस फॉर्म को भरेंगे तो दोस्तों इसमें अपना नाम बनना है इसमें मोबाइल बनना मोबाइल नंबर बनना है और दोस्तों इसमें अपना पूरा एड्रेस बनना है जहाँ आपका सेंटर है दोस्तों इसको सबमिट कर तो दोस्तों इसको कंटिन्यू करने के बाद आपकी ये टैब खुल जाएगी ये खुलने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपकी ये वाली ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपकी ये साइट खुल जाएगी तो दोस्तों आप यहाँ देख सक देख सकते हैं सी एस सी ने सभी बिजली e भाइयों के क्या क्या सर्विस दे रखी है तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर यह है एम आर पी एस का एक है पचास रुपये इसका बीएलई प्राइस e है एक हजार उन्तीस पॉइंट चौरासी रुपये तो दोस्तों इसमें जो कोई शेष पैसे हैं या भी कमीशन है तो दोस्तों आप देखिए इसको ऑर्डर कीजिए यहाँ से ये जो भी ऑर्डर होगा वो कम से कम दस क्वांटिटी में होगा तो दोस्तों देखते हैं ये हमने यहाँ से बाई किया तो दोस्तों देखिए कम से कम बीस आइटम आपको मंगाने होंगे तो दोस्तों यहाँ से पूरा कंटिन्यू करने के बाद ऑर्डर करने के बाद आपको यहाँ से स्लिप मिलेगी ये स्लिप मिलने के बाद जहाँ भी आपका सेंटर होगा जहाँ भी आपका सेंटर होगा वहाँ स्लिप दिखाने के बाद आपको वहाँ से माल मिल जाएगा तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें नमस्कार